है और मैं आज आपको एक्टिविटी बताने वाली ये एक्सपेरिमेंट है तो आज हम रेनबो इन ग्लास की बात करेंगे आपने रेनबो तो बहुत सारे देखे होंगे स्काई में पर क्या कभी आपने रेनबो एक ग्लास में देखा है नहीं ना तो आज देखो इसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो है ग्लास टेस्ट ट्यूब और कलर्स फूड कलर्स पानी इंजेक्शन शुगर एंड ड्रॉपर और और एक स्पून स्टेप वन पहले हम लोग प्रिजर्व शुगर लेंगे मैंने पिसीय शुगर इसलिए लिए क्योंकि ये डिज़ोल्व जल्दी हो जाएगी नहीं तो आप बिना पिसीय शुगर भी ले सकते हैं अब हम इस इस हुई शुगर को ग्लासेस में डाल देंगे फर्स्ट ग्लास में one tablespoon sugar second glass में two tablespoon sugar and third glass में थ्री टेबलस्पून शुगर हम लोग डाल देंगे अब हमें इन्हीं थ्री ग्लासेस में equal amount of water add करना पड़ेगा मैं three tablespoon water add करूँगी अब हम इन तीनों तीनों पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे इसे तब तक स्टिर करना है जब तक ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाए अगर डिजॉल्व नहीं होती है तो हम इसमें एक एक टेबल स्पून वाटर और ऐड कर सकते हैं तो मेरी शुगर डिजॉल्व हो चुकी है इसमें अब हम फूड कलर ऐड करेंगे जिसमें हमने थ्री टेबल स्पून शुगर डाली थी उसके अंदर हम रेड कलर फूड कलर डालेंगे जिसमें हमने टू टेबल स्पून शुगर डाली थी उसमें हम ग्रीन कलर फूड कलर डालेंगे और जिसमें हमने वन टेबल स्पून शुगर डाली उसमें हम ऑरेंज कलर का फूड कलर डालेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अं-, इन तीनों के अंदर इक्वल अमाउंट में ड्रॉप्स डालनी है तो जिसमें हाई डेंसिटी है यानी थर्ड ग्लास में मैं उसमें टू ड्रॉप्स ऐड करने जा रही हूँ रेड कलर के सेकेंड ग्लास में ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड करने जा रहे हैं तो इसमें भी टू ड्रॉप्स और हम अब हम फर्स्ट ग्लास में ऑरेंज कलर का सली डाल रहे हैं हाँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने कलर की ड्रॉप्स इसमें डाल हाँ। अब हम इसे स्टेयर करेंगे अब हम इन तीनों सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे वो भी इंजेक्शन की हेल्प से रेड ये हमने रेड सॉल्यूशन डाला है अब हम इसमें ग्रीन सॉल्यूशन डालेंगे तो करने जा रहे हैं तो हम इसे इंजेक्शन की हेल्प से ऐड करेंगे ऑरेंज सोल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे वो भी इंजेक्शन की हेल्प से रखें कि इसमें जो आप सॉल्यूशंस डाल रहे हो वो थोड़ा धीरे डाल रहे आप ये सॉल्यूशन स्पून के थ्रू और इंजेक्शन के थ्रू डाल सकते हैं आप देख सकते हैं कि तीनों कलर्स डिवाइड हो चुके हैं और ये एक के ऊपर फॉर्म हो चुके हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेंसिटी के कारण जिसमें ज़्यादा डेंसिटी थी वो नीचे आ गया बॉटम में टेस्ट ट्यूब के और जिसमें लोएस्ट डेंसिटी थी उसका फर्स्ट में आ गया तो आप देख सकते हैं